Live Reaction Review zu Free dritte Staffel Folge 4. Hi meine Lieben und herzlich willkommen zu Kasu Ich bin Kasu und ich hoffe, dass es jetzt total spannend weitergeht und ich wünsche euch viel Spaß bei meiner Live-Reaction und meinem anschließenden Review. <laughs> Im Ernst? er <laughs> liest mehr jungs frau geschichten <laughs> Tja, ich fand die ersten drei Folgen nicht schlecht, aber ich fand sie ein bisschen. Es ist nicht so viel passiert. Es war vielleicht ein bisschen langweilig. Und wenn ich jetzt denke, dass es nur zwölf Folgen sind, dann muss es langsam spannend werden. Deshalb bin ich jetzt richtig gespannt auf die vierte Folge.

Mm-hmm. <laughs> Was? Wer ist das? Hä? Ach so! zur Hölle? <laughs> Oh, ich vertraue ihm nicht. Lass ihn doch! Er kann für sich selber reden. als Ich bezweifle das stark. <laughs>

der wäre? Vielleicht Lehrer? Ach, Baby. Und das ist gemein, dass Hiyori keine Chance gibt, dass du mit ihm reden kannst. Als ob. Und du brauchst gar nicht so geschockt zu gucken. Du bist nicht unschuldig. Sowieso schon zu Ende. <laughs> Auch klar. Weil du gemein bist. Ja, deshalb soll er das hinter sich bringen, indem er mit denen redet. Nein. Hals auf. Es ist wichtig. Ja, ganz sicher. Boah, er regt mich auf, sorry. Ja, eben. Doch. Der wird sich besser machen, wenn er es ausspricht. Mein Gott. Uhuhu. oh. <laughs> <laughs> Alle wollen zugucken. <laughs> das war's. Mm-hmm. <laughs> Ja. Ah. Mhm. Das ist eine Entscheidung. Yes. <laughs> Der und seine Variierung vor Bücher. Ja, woran das wohl liegt? Yep. Hast du eigentlich so einen Sturkopf, Ico, ja. Der kann immer noch so süß sein, obwohl er schon groß ist. Ha ha ha So Mm. <laughs> Das stimmt. Und ich glaube, das wird bei Ico ja zutreffen. Naja. Was ist denn mit ihm? Wer ist das? Muss ich denken? Ach ja! Hm. Kann Marco den nicht trainieren? <laughs> er ist so gemein. Ihm ist das ja auch wichtig. Nein. Hmm. Hör auf, so ein Mist zu labern. Hör auf! Boah, ich kann ihn nicht leiden. Ich kann ihn echt nicht leiden. Boah, lass dir das nicht einreden. Oh, so viel ist wieder nicht passiert irgendwie, ne? Aber ich, boah, ich kann Hiroi bis jetzt überhaupt nicht leiden. Gar nicht. Also, warum ist er so gemein? Das ist doch offensichtlich, dass ja das helfen würde, wenn die miteinander reden würden und sich aussprechen würden. Ich meine, so, vielleicht macht er sich Sorgen, aber trotzdem. Das ist irgendwie total gemein. Und das, was er zum Schluss zu haben gesagt hat. Das war echt krass. Das wird jetzt ihn auch beeinflussen, dass er schlechter schwimmt wahrscheinlich. Oh, voll ärgerlich. Und trotzdem ist wieder nicht so viel passiert in der Folge so. Ne? Es war alles so ein bisschen wieder nur das gleiche eigentlich wie die letzte Folge. Finde ich echt schade. Es muss doch langsam mal so richtig spannend oder richtig lustig werden oder so. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Das, also bis jetzt finde ich die Staffel nicht so gut von Free und ich mochte die beiden ersten wirklich gerne. Hm. Naja, ah wir werden sehen. Hm. Wie findet ihr Heri denn? Mögt ihr, also glaubt ihr, dass der, dass der euch nochmal überzeugen wird? Oder denkt ihr, er ist komplett unten durch bei euch? Schreibt mal unten in die Kommentare. Und ansonsten, meine Lieben, ich würde mich natürlich total freuen über Likes und Abos. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Eure Kasu.